le tout dernier étage. Yes Oh là là là là là Aujourd'hui on est à la défense, on va essayer de training un peu avec euh, la commu sur Paris. On va les rejoindre là, let's go eh, mais c'est pour vrai là ou Bon du coup je me suis trouvé une petite line, ça commence euh, par par Pimful, là, toc, arrives là, Là, du coup, ça sera un Lloyd, en plus descends C'est pas Donc voilà, on va tester ça. Ça part. Ouais. Ça va Mais oui, la fin, la fin c'est crème. Ok, vas Vas-y, ça part. le projet là Voilà, bah, je vais... Je Ouais, voilà ça. 10 minutes. <laughs> Ça fait 10 minutes. Et d'après le théorème de Pythagore, ça devrait bah, ouais, bah, regarde. Ok, ça part en Pythagore. Il <laughs> va faire corps gap. <laughs> Et nous, on est morts. Oui Mais oui On vient d'arriver sur le spot euh, d'Olympiade. Les gars vont trouver quelques lines et on va filmer ça à la GoPro 360. Let's go Bon du coup là on s'est trouvé une petite line avec lui. Donc il part depuis euh, le mur ici, il fait détente. Ensuite petit passement, il arrive là, il monte, oh, oui. détente et saut de bras, après il descend et pas me flip Et puis moi je pars euh, du petit roof là, je fais ça, il presse, je descends et un petit, petit trou arabe. Ok vas-y je pense que ça part. Bon, on vient de repérer un gap euh, en arrivant dans un petit bac de terre. Et du coup, il bah, y a moyen de lancer des petits fronts, des petits vortex. Et là, les gars, ils sont en train de labourer la terre pour que ce soit un petit peu plus mou pour l'atterrissage. T'as changé de métier J'ai mec. On va prendre le métro. Les go. il y, a un truc de mon sac qui s'est bleu dans le bag. On va aller rejoindre les gars de Zero Neurone qui sont sur un petit roof en train de s'entraîner. là on est en balade sur les toits de Paris. Du coup on va voir un petit peu, on va essayer de trouver 2 trois sauts à faire. Oh oui, oh oui, oh oui C'est ce genre de stick. Ah, c'est votre établissement Ah, pardon. Bah, on, faisait des photos. Ok, bah, on va y aller. Simmer les boys, c'était fou. Alors aujourd'hui, on est avec Alexis Landau qui a grimpé la tour Montparnasse il y a deux semaines de ça. Et là, on va escalader un petit immeuble. C'est la tour Albert qu'on voit juste ici. Du coup, un immeuble de 70 mètres ce faut pas traîner. juste de réussir à arriver au premier palier. Et là, en fait, ça se cache des habitations. Du coup, on attend un petit peu le temps que le drone se prépare et tout ça. Et après, on va grimper, je pense. Il Fait un petit peu froid aux mains, mais tranquille en vrai. Faut juste continuer à grimper. Ça passe, hein.